Ahoj, máme tu eh, druhý díl eh, z dnešní eh, přednášky o Dokru. tentokrát je na scéně Redim Daniel Pánek, který bude říkat něco o tom, jak Docker využívá k performance testování pro Airbank a vůbec o tom, jak, jakým způsobem testují. Josefku Martinovi, že vás provedu těma technickýma základama vlastně jako v dokru, jak, se, jak je tam vše řešenýho a že to vlastně nemusím řešit já. Děkuji za pozvání do Hradce. Rád vás poznávám, s některými se z vás seznámím z Twitteru, takže super, že se můžeme i pokecat. Jmenuji se Daniel Pánek a vlastně mojí životní náplní je automatizace vlastně jakoby testů a vůbec test management a SDIT jakoby dohromady. A něco trošku o mě, působil jsem v Social Bakers zhruba tři roky, kde jsem měl nějaký menší tým no, testerů a dělal jsem hlavně jako podporu vlastně pro ten testing, to znamená vývojářům vlastně jako v testingu, to znamená frameworky, výzkum vlastně frameworků, postupů a takovýhle prostě věci, jo, ten testing prostě někam no, z toho pohledu automatizace směřoval. Aktuálně působím v Airbank, eh, dělám eh, výkonnostní testy, eh, dělám výkonnostní testy na internetové bankovnictví a další vlastně jako služby a taky nějakou podporu ohledně managementu a dalšího skriptování, což je vlastně automatizace každodenním vlastně každodenním chlebem. A mám Twitter, snažím se, protože jsem zapojen do mezinárodních testerských komunit, tak se snažím vybírat eh, zajímavé články, eh, zajímavé nástroje a podobně, který jsem si vyzkoušel, ale ty články jsem si přečetl a přijde mi to jako zajímavý. rdpánek.cz je, můj, eh, je moje neudržovaná statická stránka, nicméně po pravé straně je odkaz na Dropbox a tam dávám všechny materiály PDF, vůbec výzkumy, co se dělali, prostě nebo studie ohledně automatizace. Takže můžu zalítat a přečíst. A v tuhle chvíli, jak jsem říkal, dělám no, airbag, takže já jsem vůči slogan, že testing můžete mít rádi. Ta, co jsem si pro vás dneska připravil, tak je uh, tak, uh, je povídání o něčem, uh, čemu říkám uh, testek. Určitě znáte Dana na který vidí testek a nějaký, prostě nějaká skladba nástrojů a podobně, tak tomu říkáme stack. A ve volném čase, když mám náladu, tak se snažím najít nějakou prostě jako firmičku, která chce začít s testingem nebo školy. A poslední dobou a vždycky to funguje tak, že oni prostě jako vyvíjejí aplikaci, že jo, a teďka bych to chtěl nějak zautomatizovat, tak když je tam nějaký lepší prostě e, vývojář, tak začne s nějakými testama, při nejlepším, ale zpravidla se zadají dělá nějakou webovou aplikaci, zadej si testování webových aplikací, tam jim vypadne synonym, že jo, hledají Ctrl C, Ctrl V. Takhle zpravidla vzniknou testy. <laughs> pak, pak dorazí vlastně jakoby na to, že synonym je strašně nespolehlivý. Jo, že prostě včera na to šlo kliknout, dneska už na to kliknout nejde, když se v aplikaci úplně jako zase tak moc nezměnilo. A padá nám to, ale aplikace funguje, ale ale testy spadly, proč? A spoustu takovýchhle prostě problémů, kde už je potřeba eh, někdo, kdo je zároveň vývojář a zároveň se zná ty testovací procesy a ty nástroje. A to je vlastně jako SDIT, což je vývojář testingu, a tady s tou pozicí a vůbec jako s tímhle definice zaměřením přišel první Microsoft. A je to z toho důvodu, eh, což jsem vlastně jako zažil, pokud máte testera, který není programátor, tak je vám schopný říct, prostě jako, že testy mu nefungují proto, protože Facebook zakázal přístup botů. No. Na druhou stranu prostě testy mu nefungovaly, prostě jo. A prostě Facebook zakázal přístup do botů. Druhou, druhou vlastně jako věcí může být prostě, že uh, se ve firmách často stavějí proprietární řešení, že jo. A protože, má, protože jsme výváři, prostě jako core výváři, prostě a můžeme to napsat nejlíp takže <laughs> vznikají prostě spoustu jakoby, uh, řešení, které nejsou nějakým způsobem uh, eh, odůvodnitelné a ani nevíme, co přesně pomocí nich můžeme měřit. Pereme prostě nějakou zátěž, něco spouštíme a nějak to prostě jakoby funguje. A testek jako takový, protože vždycky, když jdu školy do nějaké firmy, anebo pomáháme prostě eh, s začátkem automatizace, s psaním testů, školení vlastně testerů, eh, jak vlastně testovat, jak má vypadat architektura vlastně test caseů a podobně. Pak nastane to, že dáváme dokupy sedm nástrojů. Něco na psaní test caseů, vůbec jakoby testů, že? nějaký testovací framework. Něco, co to vlastně bude spouštět, kdy po, po nějaké iteraci s eh, GitHubu třeba, nebo po nějaké interakci prostě, kdy si nějaký product owner řekne, jo, tohle chci prostě jakoby ven, tak prvně si spustíme testy nějakým job servera a tak. Druhá věc, třetí věc, vlastně, co v tom je, tak je nějaký log management, že? jak zachytávat vlastně jakoby ty chyby, jak v nich vyhledávat, jak vlastně říct, kolik, kolik eh, procentuálně to padá na tyhle chybě, vyplatí se vlastně vůbec tu chybu řešit, neřešit, já, jo? takže tohle jsem prostě jsem vyvíjel už několikrát dokola a řekl jsem si dost, udělám něco, na čem budu pracovat, dám to prostě ven lidem, vlastně prostě používají, protože výsledku, co jde, nic nového jsem nevytvořil, je to jen prostě výběr nějakých nástrojů, poskládání k sobě, nějakým způsobem odůvodnění, pospojování a ukázat, jak se s tím dá pracovat, co to vlastně umí. Takže to je test testek. Na prvně potřebujeme vůbec nějaký, nějaký library, něco, co, v čem můžeme napsat kód, v čem můžeme napsat test, v čem to můžeme spustit. Pak potřebujeme něco, co nám bude zachytávat logy. To, co se děje na serveru, ať to, co se děje třeba v Selenium a tak. A pak potřebujeme i něco, co nám bude, dokáže zobrazovat uh, zátěž, kolik vlastně uh, ten, to spuštění testu vlastně žere prostředků. Jo? Uh, typický příklad vlastně z praxe, spouštělo se pár paralelních, vlastně paralelně pár testů, které byly napsané eh, pro Selenium a padaly, že jo už prostě tři, prošli v pohodě, když pět, tak prostě padali. Tak tam dáme ramku, že jo, prostě navýšíme ramku. Ale prostě jako by už nikdo nezměřil vlastně nějaká je propustnost vůbec toho eh, nějakého toho gridu prostě, no, samozřejmě. Takže na tom to prostě jako padalo. Takže je prostě dobrý je určitě i ten test, jak to prostředí, na kterým testujete, tak mít proměření, abyste věděli vůbec vlastně, co si u toho můžete dovolit. Já bych se zeptal, kdo z vás vlastně se stará ve vaší firmě o nějaký psaní automatizovaných testů, něco, něco na ten způsob? Tři, čtyři, pět. Tak to je lepší než dokrem. No, prostě, prostě super, no. Já jsem tady přehodil slidy, já se vrátím sem. Uh, když se máme tady, vidíme nějaký uh, takzvaný V model, který nám definuje, že při nějakým požadavku na, náš, na naší aplikaci, kterou vyvíjíme, je odvozeno, čím bychom to měli testovat. To znamená nějaká programová specifikace, to se dělají unit testy. Coding, v této fázi vlastně, když se programuje, tak se dělá test čtyřkočí, coding to znáte, že jo? Ale to jsem schválně nezmiňoval, protože to není žádná automatizace. Integrační testy, systémové testy, akceptační testy, taky nic a mezi tím můžou být nějaké fáze výkonnostních testů, že? Prostě performance, stress, flow a podobně. A tohle jsou všechno jakoby, uh, automatizované testy, ono jich je daleko víc. Ale já mluvím o automatizovaných funkcionálních a nefunkcionálních testech. A na každou tuhle úroveň, každá tahle úroveň vám o té dané aplikaci řekne něco jiného. Vy se v dané chvíli zajímáte v té aplikaci o něco jiného. Unit testy co vám říkají, na jakou část kódu ji spouštíte. Integráty, integráky, systémové testy, eh, low performance stress. No a na každou tu část, když chcete spustit nějaký test, tak eh, potřebujete mít nějakou softwarovou výbavu. Že? Nějakým způsobem eh, ten test napsat, spustit, vyhodnotit. Dokonce existují jako systémy, kdy se, za, kdy se tam můžete nastavit, že pokud test neprošel, tak ho zkus ještě jednou a pokud opravdu neprošel po druhý, tak už se jedná, že to asi nebude prostě problém stacku, ale aplikace skutečně nefunguje. tom časným testováním zároveň eh, můžeme říct, že eh, pokud já mám zautomatizovanou nejspodnější část vlastně eh, toho, toho procesu, toho lifecyclu vývoje, tak čím dřív vlastně já budu mít nějaký testy zautomatizovaný a budu si dobře držet ten svůj stack, se budu držet v kondici, tak zároveň mám velkou šanci eh, odhalit eh, nějaké defekty, nějaké incidenty prostě jakoby v aplikaci. Čím dřív něco najdu, tím menší eh, námaha na odstranění a tím méně to stojí. Čím vejš, tak je to prostě jakoby problém a jako zažil jsem to, že se nějaké defekty jako radši jako neuznávají, že tam nejsou, jako, že se něco radši navýší a jde se dál. Tak, Uh, Martin to má poměrně, poměrně dlouhý, takže já to budu mít takový kratoučký. A určitě mi můžete vyspovídat, protože tady je spousta svahů, červených i bělická. A přece jen jsme vlastně jako na meetupu na tématu Docker. A Docker já používám uh, už asi uh, rok, možná ještě něco, víc jak rok, protože mám nějaké kontejnery, které jsou na eh, nějaké image, které jsou už rok staré. A to, na co používám Docker, je čistě na environment abych na počítači já neměl nějaké závislosti na to, jakou verzi mám něčeho nainstalovaný. Ale nemám zase v kontejnerech prostě databáze, nemám tam prostě jako data, nemám tam kód a takový, protože kód kód se zase verzuje. Že? Takže co já mám vytvořený, eh, co já mám vytvořený image, eh, tak je to na headless system, kde mám rozchozené, rozchozený Phantom ČS 2.0 s Casperem. A to slouží k tomu, to slouží pro testy vlastně jakoby v prohlížeči, a, ale bez spuštění instance pro, prohlížeče, jenom vlastně jako s renderovacím hádem. To je vlastně Slimer, kde se používá věčko, Phantomu se používá webky. Takže Headless. Kdo z vás zná Selenium vůbec? Super, Headless. Jasně, super. A já můžu říct to, a, takový jednoduchý srovnání, jaký mezi tím rozdíl. A Headless prostě jako taky v filozofkách prostě chodí po webu a kliká ale je, když já spustím instanci Firefoxu, tak mi to třeba stojí 200-220 MB RAM prostě a tohle je extrémně úspornější. Na druhou stranu to chce být trošičku víc core prostě, protože se je takový jednodušší a na, vůbec jako na ovládání. to je takový trošku složitější a takový trošku, možná se mi za, opravte mi, ale takový trošku zabugovanější. Není to úplně občas jakoby sranda. Ale je to dobrý. Selenium WebDriver, uh, um, co, co vlastně jakoby je Selenium, je, je to vlastně o tom, že my si spustíme nějaký test, který vlastně přes WebDriver vykonává uh, přes RPC nějaký prostě události v tom prohlížeči. Jak mi tady v tom může pomoct uh, Docker? No hlavně, já můžu mít uh, ten WebDriver dockerizovaný, to samý ten driver, to samý nějaký test, nějaký, uh, nějaký test framework, a zároveň můžu mít nadokreditovaný různé verze uh, prohlížečů kromě Exploreru. Jsem <laughs> se asi nehrá. A mezi sebou je, mezi sebou je prostě střídat a vyměňovat. Protože mm, různé verze prohlížečů dělají prostě různé jakoby věci a z pravidla firmy chtějí testovat na konkrétní verzi třeba Chromu, konkrétní verze, verze Firefoxu. Spolu počátku je to, jim to jedno, jsou prostě jako rádi, že rozchodí nějaký test, ale pak když už se na to fixují a zjistí to, že jim prostě jakoby kváčko řeklo, ano, to ten release je v pořádku, že se jim stejně prostě našel klient, který jim řekl, hele, já mám tuhle tu verzi browseru, já mám to řekne sama apka a tam prostě třeba ten JavaScript prostě vypadá dobře, jako na to. Tam to prostě na tom smítlo. Takže mám dokrizovaný takhle vlastně jako browser. Já ne, já už jako používám to, co udělali ostatní. A s Dockerem je to něco jako střílet 3D tiskárnou, vlastně nemusíte si nic vytvářet, všechno už existuje, stačí stáhnout a používat. A to jsou všechno jako Linuxové jakoby verze těch Ano, dobrá poznámka. Jsou i nějaký mobilní třeba emulace těch driverů? Mm, to nevím. To nevím, ale já jsem dělal, já jsem dělal uh, pro South myslím, uh, adaptér vlastně, tak jsem ho dokyrizoval, ale to zase běží v jejich nějakým emulátor někde. Jo, ale to je vlastně Super, něco získáváš, něco to je zakecaný. Tak si, tak, tak si ty. Jsme to trošku rozdali. Souhlasíš, že jo? No, to jo, dobrá otázka, nezvoníte se. Díky. Jo, to škoda, <laughs> Tak, uh, Selenium jako takový můžeme používat vlastně ve standalone režimu, jak, bych to řekl, kdy máme nějakou vlastně instanci toho Selenia a tam pouštíme ty příkazy, anebo máme nějakou uh, farmu gridu, kde máme několik instancí uh, těch prohlížečů. Každá, každá ta instance uh, je definována v konfiguráku nodu, který říká prostě, co tam musí prostě může běžet, v kolika instancích a, a tak dále. A to celé vlastně spojuje uh, Selenium hub, který vlastně o, o těch instancích ví. To znamená, že když nějaký test, který má být spuštěný uh, v IEčku, tak eh, ho přesměruje přímo na IEčko a nepustí ho dál. Nebo pokud mám, pět no, pokud mám dva nody, na jedno mám uh, a na všech mám Firefox třeba, a běží mi tady pět testů, a já zkusím šestý, tak už prostě, protože ten horní, ten první prostě už je zarezervovaný, ten je prostě plný, tam se to něco vykonává, tak ho pustí do druhého roundu. A to můžeme pomocí dokru docela dobře škálovat. Je to zajímavé, zatím to prostě jako testuju. A já se vrátím ještě k tomuhle. A jak jsem říkal, tak já mám kontejnery na na Slime.js a Phantom.js, protože moji zálibou jsou vůbec prohlížeče, fungují prohlížeče a tím pádem vlastně i JavaScript, CoffeeScript a tak. A celkem dobrý je, že koukám prostě jakoby do komunity třeba fantomů a někdo řekne, hele, nepěší mi to na 1.9.7, tak já pouze zabiju kontejner a spustím prostě s dvojkovým fantomem a spustím si kontejner prostě s 1.9.7 a můžu testovat jo, a můžu se na to koukat prostě proč něco nejde. To je prostě jako fajnová věc, že ten Docker prostě používám jen na ten environment, na nic jako jiného, abych na to nebyl závislý vlastně na svém počítači. Tak a další věcí, na co používám Docker, je performance testing. A to zvlášť o to, pokud chci, pokud chci, pokud chci uh, mít nějakou farmičku prostě těch generátorů zátěže, tak si je můžu prostě naházet e, s nějakou konfigurací do Dockeru a spustit. Já mám tohle smart meter, ukázka smart meteru, kterou vyvíjejí tady v Etneteře. Kluci nám pomáhají v Airbank eh, s performance testingem, právě s smart meterem. A ten ještě teda jako nemám dokrizovaný, na to se chce vrhnout tenhle, tenhle víkend, ale ukázku ukážu na JMeteru, což je to v to samý, kluci ho vzali, opravili, vylepšili a je to smart meter. A dobrý je to, že já jsem si před rokem prostě ještě dělal nějaký perfy, slušel Bakers, tak jsem si vytvořil image, s nějakým nastavením eh, toho JMeteru. A, včera, když jsem se to prostě jakoby zkoušel, nebo jako vlastně dneska na tu přednášku, eh, jak to fungovalo, tak jsem prostě zase spustil a všechno běželo tak, jak před rokem. Jo, takže tam byla prostě konfigurace, byl tam ten program a nic se neřešil. Eh, do toho kontejneru já vkládám nějaký, nějakou definici modelu zátěže, která říká, že nějaký request se má vykonávat a má generovat nějakou zátěž na cílový server. Zpátky, co mi leze, je log generátoru zátěže a log vůbec průběhu toho zátěžového testování, který já pak uh, pomocí smart meteru uh, můžu z toho vygenerovat spoustu takovýchto prostě grafů, který mi přesně řekne, jaká je propustnost na server, kolik jich prošlo, jaký byly response code, response message a podobně. To se umí perfektně udělat, udělat smart meter a mnoho víc. Dobře. Tak, já se tady, protože, <laughs> protože já jsem měl automatizace. Už vlastně jakoby minulý rok kdo to povídám, takže já jsem nevytvářel novou. Já mám tady vlastně... <laughs> ono se to vlastně změnilo. Takže to používám pro to, abych eh, si do něj zabalil vlastně test stack s veškerýma nástrojema a mohl jednoduše distribuovat. My třeba chceme udělat to, že uh, eh, naše performance testy uh, spouštíme po nějaké určité době, po nějakém určitém releaseu, ale chceme dosáhnout toho, aby se ho spouštěli i výváři z nějakých určitých důvodů a z nějakých určitých konkrétních nastavení. Můžou využít Docker, nemusí, můžou použít smart meter, nějak se ho prostě nainstalovat, ono to úplně není jakoby zase těžký, a nebo můžou připravit prostě image, který já připravím s nějakým nastavením a tu zátěž tam vygenerovat multiplatformní. Co se mi líbí prostě to, že já když e, nastavím nějakou verzi e, testovacího frameworku a rozešlu ten image prostě jakoby bývá testerů, tak e, oni vlastně díky té aplikaci pro ten docker, jak se jmenuje ta aplikace, vlastně, že se tam může naklikat to vlastně spuštění a tak. Ne, ne, ne, lokálně, já si to stáhnu. Jo, kinematik, jo, jo. Jo, tak je to prostě, protože třeba uh, testeři, kteří lepší testeři a chtějí se naučit automatizaci, tak úplně nemusí znát to, jak pracuje prostě třeba PHP, nebo jak pracuje JavaScript, nebo jak pracuje WebDriver. Jim stačí prostě, aby se začali učit prostě nějakým způsobem psát testy, co to vlastně znamená, co to vykonává. A pomaličku se z toho ručního testingu překopili do toho, do automatizace. Takže je super, že je prostě multiplatformní a takhle dám prostě jakoby image, holčina se to prostě spustí a naklonuje si k sobě testy a v kontejneru se dá rám. Její počítač neví, jak ty testy spustit a kontejner se neví, kde ona vzala ty testy. Jo? Takže jako bych Docker jenom v Image mám vlastně nějaký uh, environment pro testy. Recepty, uh, to jsou ty Docker filey. Uh, eh, já to používám třeba proto, uh, já třeba jakoby vůbec jakoby nebuildím kontejnery, u, respektive image u sebe na stroji, protože já mám ještě Era a ten je strašně slaboučkej a já využívám public repository, kde, eh, jak, jsem, jak vlastně ukazoval Martin, eh, vytvořím Dockerfile, hodím ho do Gitu a v eh, Docker repository ukážu, který je to GitHub, jak je chci udělat tak, a ono mi to samo jako vybuildí. A recepty používám právě na automatický build a na to, abych se zároveň vzpomněl vlastně, jaká byla ta konfigurace vlastně toho, toho, toho řešení public private, tady repository, o tom mluvil Martin, a práce bude na Gitu. Git pool, Git commit, Docker pool, Docker commit, Docker push a podobně. Takhle vypadá nějaký Docker file, který a, říká, ještě taková věc je, je, třeba, je dobrým zvykem, když si stáhnete, stáhnete nějaký Docker file, byť ať je víc či méně oficiální, tak ho stejně prostě jakoby, a, eh, nechci říct nepoužít, ale je dobrý vědět na ty produkci, když si, dá, si nasadíte Docker, nebo při vlastním používání mám používat ještě někdo jiný, tak se třeba inspirovat a udělat si vlastní. Takže já jsem si udělal vlastně jakoby eh, kontejner, který se jmenuje Base 1.0 a ten, jak mluvil Martin o těch vrstvách, tak tohle je první vrstva pro můj další kontejner. Jo? A, takže jakoby vycházím vlastně z toho Base 1.0 a teď si nastavu nějakou proměnou, to get update a tedy. Tady mám nějaký další, uh, další kód, který je zase instalovat ten Phantom a tady jenom si končím. Tady bych dal sudo, uh, tak bych dal prostě ten docker build a nebo bych to odeslal do repa a nechal bych to automaticky zbuildit. Automatický build je fakt super, ale je takový problém, že oni to mají často jakoby zasekaný to UI. Jako. To znamená, to dneska třeba XK vyhodilo 404, když se chtěl na detail toho buildu a není to zopak úplně rychlý. Jo? Když bych ladil vlastně jakoby ten build, tak to mám daleko rychleji zkusit na tom počítači. Jakoby zblběný a obě výsledek můžu ho ladit. A pokud mě zajímá vlastně nějaký kontejner, tak dám vlastně nějaký image, tak dám docker pool s tím, že stahuju od autora, název kontejneru a nějaký tag. Takže z pravidla funguje nějaký tag latest, anebo uh, nějaký tag, nějaký konkrétní verze toho image, který vás zajímá. Protože když se dělá, když se uh, buildí ty kontejnery, ty imidže, tak se tomu ještě dávají taky, které se budou ty dané jakoby změny, které jsem tam udělal. Docker Images, tak mi to ukáže vlastně, jaký, logi, jaký image mám od, jaký image mám stáhnutý, jak dlouho a kolik má. Nějaké otázky? Zatím. Známý příkazy, docker run, spustím kontejner. Uh, v Gmail modu nabindu porty, pojmenuju ho, to je důležité prostě běžící, když chci spustit eh, kontejner, tak ho pojmenovat. Docker, Docker Compose pojmenovává iterativně sám ty kontejnery a je chci zkusit, vlastně, je chci zkusit image s jakou verzí. Docker PS, o tom mluvil Martin, to vypíšu procesy, PS minus A vypíšu jako pozastavený kontejnery. každý kontejner, třeba, jestli jak znáte to Selenium, že jo, tak uh, furt jako loguje, co dělá, ctda, ctde. A na to mi slouží docker logs minus f, což je něco jako tailování. A to mi prostě vrátí, prací zpátky, co se aktuálně prostě děje, co se jako zapisuje. Docker stop, rm, zastavím a úplně pošlu. Kam. Public repository. Já to koukám, to na tom jo, jo. Takže, Phantom JS, uh, Phantom JS, uh, ty založky. Uh, tady mám nějaký tagy, úplně nevím, jak to bude aktuální, protože jsem dělal před rokem a už jsem to moc neřešil. Jo, 2.0, 1.9.7, Dockerfile, Fajn, jak jsem vlastně jakoby k tomu přišel, k tomu, k tomu vlastně jakoby nastavení, uh, tomu buildu. Build details, uh, tady se nastavuje automatický vlastně jako build, je, tady je přehled, build settings. Tady se nastavuju, že prostě uh, tak uh, dokuju image 1.9.8 bude vycházet z 1.9.8 na opačně branch 1.9.8 Eh, na GitHubu a eh, z toho bude Docker image prostě na F8. A já si tady můžu vlastně jako jakýkoliv, uh, jakýkoliv vlastně větve označit a znovu, znovu zkusit building. Já si říkám, že to mám trošičku jinak, než bych to chtěl mít. Asi bych to měl dneska, bych tady měl tohleto. Prostě z té větve master, když tam něco třeba pošlu, tak jsem z toho vlastně zbuildí ten latest. A pak to má nějaký verbuky, že to prostě dokáže přes to APIčko, jak říkal Martin, prostě nějakým způsobem fungovat samo. Tenhle ten image, eh, tenhle ten image si můžete stáhnout a spustit, ale jako není tam jako v tuhle chvíli vůbec jako nic zajímavého, pokud nepracujete s Phantomem nebo se nechcete Phantomu jako zkusit. Tak, base container. Casper.js. Já už jsem si Casper.js stáhnul a připravil jakoby ukázku. Vám, že bude všechno fungovat. No jo. Tak. Jasper.js. Takže v zároveň jako zase jako vždycky nevíte. Takže uh, já se ten Casper JS spustím uh, s tímhle nastavením, nebo s tímhle parametry. run minus rm, eh, to znamená, uh, jakmile zabiju kontejner, tak má zabiju kontejner, tak ho se zabiju. A chci tenhle sem vlastně image s tímhle s tagem a uvnitř mi spustíš prostě příklad self-test. Casper.js má úplně super věc, která se mi na testovacích frameworkcích prostě jako líbí, že má vlastně jakoby self-test, a dokáže vlastně jakoby projet si všechny ty funkce, která vlastně jako testovací framework nabízí a říct prostě, co je fajn, co ne. Tady pár si pak chyb vypadá, protože já jsem tady řešil upload file a zbytek těch jejich defektů jsem neřešil. No a takhle vypadá nějak eh, self-test. Kespro. pro. No, zastavený. Tak to necháme dojet. <laughs> Tak. Uh, ehm, JMeter. je nástroj na generování zátěže. Uh, slouží pro performance, load a stress testy. A mám tady nějakým způsobem popsáno, uh, jak ho spustit. Když si, když si, uh, když si stáhnu tenhle image, to je to Když si stáhnu tenhle vlastně toho image, uh, tak si ho prostě můžu spustit s nějakým prostě uh, scénářem. Já ukážu, já ukážu Jamie vůbec jakoby surově. ukážu vám jakoby JMeter, nebudu ukazovat Smart Meter, protože JMeter mám dokrizovaný už rok. A, takže já si otevřu nějaký test case, který jsem si uh, dneska připravil. To je taková malá blbůstka. Testek. A tady byl do test plan JMix. Tady říká, že mi zkusí, že chci dosáhnout nějakých pěti virtuálních uživatelů, to znamená paralelních běžících vláken v nějaký prostě periodě a jak to chci prostě opakovat. To je to jako zajímavé. jo. Tam hledal jsem to špatně, to doporučuji mít teda. Základ Genix. No. Tak a dneska vidíme, že jsme se jich dotázeli, dotázeli víckrát. A test, test, test prošel, protože tady je provoz. to je ono. Prostě jako zmizela konfigurace. Tak nějak, kde jsem... Já jsem zkusil ten trv test v kontejneru a teďka zrovna už vyvolává nějaký, nějaký volání. A když se podíváme, fajn, tak jsem dal vlastně make test a provedl jsem tyhle příkazy, to znamená jsem zkusil docker run, minus ev a tady hned jsem eh, nabindoval nějaký svůj adresář lokální, kde byl ten test uložený. A přidal jsem nějaký parám, s tím říkám prostě, že chci to zase zkusit tenhle ten kontejner s touhle verzí a předal jsem ho v parametrech prostě už v tom kontejneru, tu, tu JMeteru. Takže takhle může vypadat práce s JMeterem, akorát jako lokálně zmizela na tom testy, které jsem připravený. Takhle vypadá definice uh, eh, testů pro, pro JMeter vlastně pro SmartMeter. Prostě nějaký nezvedlík SML, který je vlastně někdo zajímal. To se používá pro editaci, editaci uh, ty web UI, no, web UI verze. Tak. To jsem ukazoval, to jsem ukazoval. Uh, tohle jsem vlastně říkal. Selenium. Selenium uh, jako takový má připravený image, který můžeme rovnou jakoby uh, eh, v Dokulu začít používat. Uh, nevím, jestli to někdo znáte, jestli se to někdo zkoušel, ale já jejich image uh, docela rád používám, ale jak jsem říkal, nepoužívám jejich originální. Uh, podíval jsem se, jak to mají napsané, vydal jsem si vlastní, protože některé věci úplně nemůžu používat tak, jak bych to chtěl používat já, ale dobrý se od toho upíchnout uh, má prostě jako vždycky aktualizovaný uh, eh, 046 vlastně pro aktuální silný Node Chrome, uh, standalone Chrome, uh, eh, kdy je vlastně Node Chrome já tam prostě jako nastavím, že chci 10 instancí vlastně uh, toho browseru a uh, spustím si to. Uh, to vypadá? Můžu na tohle? Mně to vypadá nějakým způsobem takhle na, na GitHubu. Takže já se dám Node Chrome a vidím tady prostě ten Docker file a rozumím se prostě, jak prostě dospěli k té dané verzi. Jo, teďka mají připravenou verzi 2.48.2 a dobrý je, že když vám běží vlastně ten funkcionální test toho kontejneru, tak vy ho vlastně nevidíte, že hodně testerů má rádo toho, že ví, že skočil ten prohlížeč a teďka tam dochází k té takže oni nabízejí ještě verzi tu samou, vždycky jak pro Chrome, tak pro Firefox. A debug, která má v sobě ještě VNC a můžete přímo nahlížet přímo do toho běžícího kontejneru a koukat, jak ten, ten browser, browser tam lítá. Takže to pohledu vytvoříte vždycky to okno a kdybych tam chtěl různý hmm. verze, tak prostě tam budu mít 10 oken, které tam budou skákat. Máš hmm. 10 hmm. <laughs> monitorů a natáhat si to tam to může být dobrý. No, vlastně. Tak, a já se podívám. Co mi tady běží teda teďka aktuálně? Mm-hmm. aktuálně tam mám spuštěný uh, eh, kontejner uh, Selenium Standalone Chrome Debug, uh, kde mi běží nějaký test a já vlastně můžu se připojit do VNC a sledovat vůbec to, co vlastně ten test dělá. Zároveň, zároveň tam mám puštěný hardness, což budu to mluvit za chvilku, což je nějaký, uh, což je nějaký menší stack skladby nástrojů pro psaní uh, testů, ale jako deklarativním způsobem. A pak nakonec uh, Logstash. Kdo znamená jakoby elastic Logstash a kibana. No? Takže a tam ten stroj, vlastně, na kterém to běží, tak já přes vlastně sleduju všechny ty co vlastně jako dělá. Sleduju i vlastně procesy toho těch kontejnerů a posílám si to na druhý stroj, kde už mám uh, Elastic, mám tam Kibanu a mám tam Grafanu a sleduju vlastně, co se vlastně na tomhle stroji při tom testování děje že to tu jenom teda ten kde nebo ten, ten dělá tady nějaký stream, který můžu že se na něj napojíte dívat se teda na ten. Jo, jo, já to chci teďka ukázat. Něco to budu. čekaj, já jsem... Že doktor je nějaký jako vizuální aplikaci se nějakou plochou. Thank you. Jo. Co se tam dal? Já nevím, já jsem si myslel, že to je stream, jako že to můžu... Ne, počkej. VNCčko jsem. Jo, tak to Ještě nějaký boty nejdříve. Má to tam. 50. To, by měl mít, to bych měl stejně defaultně, ale ano, zkusím to. Tak já ho si otočím. seja no Firefox, Firefox Debug, Chrome. А, в смысле, у нас есть ставочный модник. teďka jak to spustit. Věc. Ale přesuneme se na podle těchto ukážu, protože já to mám někde poznamenám. Jak to mám na němky, prostě, tak se v tom úplně moc dobře nevyznám. A máte k tomu vlastně nějaké, nějaký otázky ohledně toho, ohledně toho Selny a, a toho dokudu? Jak se to prostě používat nebo tak? možná ne na ten Docker, ale ten, jak jsi říkal, ten Phantom JS, Selenium hmm. pro to umí, má jakoby driver, nebo to používáš jako náhradu to, Chromu, jako nebo jak to používáš? Ne, já, já to používám úplně jakoby mimo. A používám to třeba pro visual testing, ale používám to přímo jakoby pro testování, protože já si třeba dělám screeny uh, dokumentací a tohle, že tohle se nepotřebuje něco tak obrovského jako celou instanci browseru, tak já, dostal, tak já ho rychle jako spustím a on je jako poměrně hotový. Jo? Nevím, jako chci zjistit v aplikaci nějaký nastavený datum, tu mají nějaký vlastně systémy, které se třeba testují, že aby si zjistili, jestli přes noc dopadlo všechno v pořádku, a, tak si musíš vlastně jakoby tam přijít za ty aplikace, vlít do ty aplikace a zjistit, jaký je nastavení i provozní datum. A tom se třeba dělám testem, abych e, to se vlastně nemusel dělat ručně. Takže jako nemám, nepoužívám takovou náhradu za Selenium, a ono to jako úplně, uh, bo, jakoby docela jsem si to myslel prostě třeba rok, že bych to úplně nahradil, ale úplně prostě tak to jako dobře nejde. Mm-hmm. No, jsou tam nějaké prostě jako blokery, které to prostě úplně, úplně neumožňují a hlavně jako spousta věcí je popsáno a lidi od toho jako moc nechtějí jako ustoupit. Hlavně já jsem třeba na Phantom Jazz uh, ehm, dával nějaký issue ohledně upload fileu a vzhledem k tomu, že to bylo uh, přes QT řešení, tak než jsem to dostal k něm, než jsem to dostal do, do, do Fantomů, tak, já, tak už jsem to i přestal sledovat. A myslím si, že do dneška to ještě není vyřešeno. Protože uh, stále občas lidi píšou, jestli bych mohl aktualizovat ten kontener, protože Kasper stále ještě nebyl jakoby povýšený. Jakoby fungoval s Fantomem dvojkou. Tak, já ukážu teďka ten testek. Hmm. Testek jako takový. Uh, eh, když si píšu já sám nějaký test, a nikdo ne, anebo když jdu někam a nikdo nemá vybranou žádnou technologii, to je perfektní, co? Nemá vybranou žádnou technologii, uh, tak použiju vlastně uh, něco, čemu říkám hardness. To znamená, je to, je to napsané v kofíku, je to webdriver, který umí nějakým způsobem uh, definovat testy, spouštět a pak ovládat vlastně browser přes, eh, browser přes WebDriver. Nevím, jestli to je dost vidět. Je tohle vidět? Jo. Takhle vlastně jako píšu testy, že uh, je spíš snažím uh, se definovat tak, aby byly spíš deklarativním uh, způsobem uh, možný vůbec psát. A to, co vlastně ty testy mají dělat a já, tak to už řeší prostě nějaké SDIT, které vlastně jako testerům dodává vlastně už jakoby hotové věci. A oni už píšou tak ten test uh, v takové čitelnější podobě, kdy se nemusí zabývat prostě nějakýma elementem a podobně. Docela jsem zažil i pěkný příklad, že když se vyvíjí nějaká aplikace, tak se zároveň tomu píšou i page objekty do testů a dává se, přikládá se to do dalšího repa, ale je to součástí, součástí té aplikace a funguje to tak, že když je třeba nějaký demo, nějaký, nějaký demo od nějakého toho týmu, tak je to vždy nějaký káka komponenta, tak je to samospustitelné demo, na které se pustí ten test, který tomu dodali a prostě jako musí projít. A zároveň, když tester přijde k tomu, aby, že má otestovat třeba ten ten průchod, tak už má vlastně k tomu definovaný page object. Přijde mi to zajímavý jako self-test, eh, nevím vlastně, jak je to pak, protože se nedělám jako funkcionální testy jako takový, tak nevím, jak s tím bojují nebo nebojují, ale jako minimálně pro self-test, testing, to přijde jako velmi zajímavé. Tak, uh, mám tady nějaký vlastně test, uh, mám tady vlastně nějaký test case, který říká, že můžu nakoupit prostě uh, na Amazonu, můžu nakoupit knížku uh, ohledně performance testingu. Všechny tyhle ty věci uh, jsou vlastně page objecty, které definují průchod vlastně jako tou page, jako tím nakupováním. A a, a mám tady uvedený nějaký tak, který říká, že dal jsem test case, můžu spustit, pokud vlastně můj testovací framework narazí vlastně na test case s tímhle tagem, anebo i tím vlastně tagem. Page objecty, definice vůbec jako page objectu, vypadá už jako nějak takhle, kdy už mám vlastně nějaký uh, skript, který přímo jakoby, uh, něco dělá. A zároveň vlastně jako ty describe říkám, že to jsou kontexty testů eh, toho daného kroku a to jsou už jednotlivé kroky. Tohle, když spustím, tak uh, uvidím, tak uvidím uh, pak vlastně v managementu, jak ten výsledek, jak ten průchod vlastně tím testcasem byl. To je jakoby úplně jakoby nejdůležitější, co vlastně o tom testu jsem chtěl povědět, protože celý stack a i ten harness není prostě jako hotový, stále s v laboru ladím ho. Já pomocí vlastně uh, eh, stacku můžu říct, že ta funkce je rychlejší než ta druhá a můžu to vyzkoušet na pěti nebo deseti paralelních testech a tím pádem si řeknu, OK, prostě něco to vydrží, má to smysl třeba používat. Takže... Takže kdybych ten stek chtěl použít, tak mám tady nějaký ten coffee script, který mě prostě, tam se na nějaký základní scénář. Mm a celý ten systém se nějak pustí a můžu to použít, nebo je to nějaký jinak ještě? Ne, ne, ne, to je to naprosto jako funkční, ale úplně jako by se nechtěl by říkat by o tomhle testovacím by nějakým frameworku. On to hmm. není framework, jenom je to skladba Driver.io a Mocha.js, že jo, a Chase.js a, a tak, ale ještě, ještě na to probíhá nějaké ladění, ale je to naprosto by funkční. Normálně to používám. Uh, já ukážu to spuštění, protože mám přímo jakoby kontejner, kde je samozřejmě dokryzovaný eh, ten harness. A já, já jsem chtěl docílit toho, aby tester si prostě stáhl image, vizuálně třeba přes to klikátko, stáhl si testy, vlezl do kontejneru a spustil ty testy. To chci docílit. Takže teďka se pokusím o nějaký demo. Hm. Takže co nám Anes, jo, to nám, to nám běží. A... Compose, compose. Myslím, že to je. Jo. Teď jsem si spustil malý, eh, fakt malý stack. Teď jsem si spustil fakt malý uh, stack uh, tím, uh, Docker Compose, jak to povídá Martin s tím, že jsem zadal to ještě minus D, aby se mi to způsobil nějaký vnímání. A tady dnes vidím, jak to jakoby proběhlo, že se nastal, na, na, nastartoval Selenium Hub a v tom se nastartoval můj, můj vlastně, moje definice toho Firefox nodu, kde já vlastně můžu říct ještě specifikovat nějakého toho chování toho samotného nodu. To, že to opravdu jakoby skutečně naživo můžeme vidět několika způsoby a jeden z nich, jeden z nich je, mm-hmm. Jo? Zkusil jsem si grid uh, s mým uh, jedním Firefox nodem, který má nějakou jakoby, definici, uh, kolik instancí se tam může spouštět a jaký jsou pro to pravidla. Tak, a když se podívám na tu konfiguraci toho kompouzu, Takže to jamelko, tak, já to zvětším. Kde vlastně jako by říkám, pust mi tenhle ten image, napadnu no, tenhle ten port, nastav ještě tenhle ty uh, eh, proměný, vlastně nějaký hodnoty, které tam chci, bude, a ten kontejner se bude jmenovat name. S tím, že podle mě spustíš prostě jenom Firefox, na s tímhle, s tímhle, eh, s těmito porty, a pokud tam bude nějaká chyba vůbec nastane prostě nějaký v tom kick, tak ho prostě otoč. Sám ten kontejner prostě otoč. A pro testovací účely tady mám vlastně, že nastavím memory limit a ten je zakomentovaný, že pokud vlastně ten kontejner jako takový přesáhne nějakou tu nosu tak ho to automaticky otočí. Tohle, co jsem zkoušel u aktuálního, aktuální vydání Chromu uh, pro Docker, vlastně vypustil Ofico, Ofico uh, eh, Selenium, a tam jsem zjistil, že třeba po dvou hodinách mi to skoro vyžralo ramky, protože já mám nějaký svoje zkušební VPS, kde je nějakých prostě 4 GB RAM a po dvou hodinách mi to prostě vyžralo ramky, protože dlouho jsem viděl, že opravdu ten test doběhl, bylo, bylo tam ukončení sešny, ale nebylo tam toho, že by mm, nebylo tam prostě žádný jako problém, ale viděl jsem sledování z toho kontejneru, že prostě ta paměť se nevrátila zpátky, ale že už tam zůstala, zůstalo něco sežraného. Takže, takže já jsem teď v tuhle chvíli používám ten Firefoxový, Firefoxovou verzi, a ještě tomu vlastní, a než se vůbec dostal k tomu chromu, to fixnu. Tak, a tohle mi běží. A zároveň vlastně já se můžu podívat na své běžící kontejnery. Vidím tady vlastně, že tady běží uh, Docker Harness, což je vlastně ten uh, můj, což je vlastně ten můj kontejner s tím testovacím frameworkem. A buď ho spustím a automaticky do něj vlezu, anebo si můžu už vystavit do spuštěného kontejneru, to je jednoduchým příkazem sudo docker teč. Já Tak a teď jsem vlastně jako v tom, běž, v tom běžícím kontejneru. Můžu tam, to tam je velkou pedalovaný fungování tohle to vlastně v tom běžící kontejneru jsem spustil test eh, na Amazonu pro přidání dokumentů, a který, se, tady vlastně jakoby, eh, teďka se dělá vlastně v tom nodu, který jsem si předtím vytvořil. Já si to vlastně můžu uvěřit, že na instance je skutečně jako využívána a ten, tohle jsou ty kontexty, které se nám uzavíral. Já tady nějak logicky odděluju tu péč, protože ty péče objekty můžu používat, uh, můžu používat uh, eh, násobně v tom test caseu a zároveň dělám v některých testech i to, že uh, třeba ten jeden page object dvakrát zacyklím. To proto, protože třeba přihlašovací formulář uh, mi řekne, že když se třikrát přihlásím špatně, tak už mi má vyskočit nějaký nevím, pole pro zadání datumu narození a podobně. Takže jako nemusím tady dělat nějaký fuliče nebo takhle, stačí prostě třikrát se dávat ten samý page object a on to vykoná jako by za mě. Takže jsem jako ušetřil spoustu jakoby prostředků. Takže teď se nám spustil test, teďka nám doběh a, a já se podívám na, na jinou věc. Jo. Mám tam nastavený vlastně adaptér, že tam mám minus R, elastik, tak já tady vůbec neuvidím ty výsledky teďka v terminálu, ale uvidím to v Elastiku, respektive v Kybaně. Všechny výsledky teďka vlastně celý průběh se posílá do Elastiku a já si v Kybaně uh, tahám, uh, tahám to, jak, jak to, tahám vlastně ty informace o tom průběhu testu. Takže si dám title, já vidím Open Amazon, co se může dát? Trvání jednoho kroku, test case duration a případně, když tam budou nějaké chyby, tak o chci taky vědět. A jo, tady nám se jako zároveň běží ještě jeden test, ještě z jiného mýho testovacího stroje. No, no s otázkou. Ne, ne, ne. No, A že to, to, no. to, to bylo ten eh, logovací engine nějaký case. Mm, tak prostě protože Elasticsearch má vlastně REST API, že? Takže uh, ty si při konfiguraci toho ve stacku, eh, ve skutečnosti stáhneš Docker Harness jako image, spustíš si ho, a než tam si chceš spustit nějaký test, tak tam akorát vytvoříš prostě JSON a tam uvedeš eh, explicit while v sekundách a IPinu eh, k tomu k Elasticu. To je celá konfigurace, protože se snažím, aby všechny jakoby, ta konfigurace těch nástrojů byla o pár parametrech, aby to nebyla prostě nějaká obluda, kterou si nikdo nezapamatuje aby ty dané věci dělaly jenom jednu konkrétní část. Ale... Takže to teda není součást toho stacku, jako je to takový? Ale je, já ty, já ty kontejnery tam mám uvedený, protože na GitHubu mám vlastně jako testek, kde s um, kamarádem Jaroslavem Kubíčkem, se který jsem udělal v Socialu, tak vyvíjíme ten testek. On vlastně mi dělá kontributora, kontributu a podobně. A protože jakoby, na GitHubu jsou vlastně informace o tom, jak se ten testek poskládat a stále to jako na tom pracujeme, měníme, takže tam jsou i příkazy pro ten Docker a jak stáhnout ten image, jako spustit v tom NC, uh, eh, VNC jak se podívat Takže to je všechno na tom GitHubu. Zároveň, kdo zná vlastně Elastic, tak prostě jakoby ví, že ty data, pro ty data existuje nějaké mapování, že dopředu já musím vědět, jak ty data vlastně budu ukládat, abych je do toho Elasticu jakoby správně ukazoval a v Kibaně, abych se správně zase jakoby načítal. Je to fakt jako jednoduše řečeno ale i to všechno pro zrovna konkrétní ten reporting funkcionálních testů je přímo i v tom testu, takže vlastně se nemusí nic vymýšlet, jen to stačí prostě to vlastně namohovat. Stack, stack jako takové eh, vlastně jako by nikomu neušetří práci eh, v tom něco umět, něco vědět. A já jsem poměrně jako evangelizátor pozice SDIT, protože jsem zažil právě jakoby i neskušený lidi eh, na pozicích, kde díky tomu pak ten testing ztrácel na důvěryhodnosti jo, což je problém. To znamená, jako stack uh, umožní to, že už to někdo prostě vymyslel, jak to poskombinovat, ale stejně ten elastik se musíte, na, musíte naučit a podobně. Protože my tady kdykoliv prostě já, když teďka pustím jakoby smart meter, protože já dělám to, že smart meter napíše testu uh, zátěž toho mého testeku, takže já když ho tady pustím a vyholím to, tak mi tady prostě začne, začne ukazovat, že mi padá prostě elastik, že tam je nějaký problém. Jo? Hmm. To znamená, jako stack jako takový uh, eh, No, je stejně o tom, že někdo, něco někdo, někdo ukáže, ale vlastně se to musíte naučit. Je to něco jako DevStack, co udělal Steigerwald, má to třeba jako poskládaný, ale prostě bez těch znalostí stejně těch jednotlivých komponent to je celkem k ničemu. Takže super ukázal mi cestu, ale stejně se musím učit a tak. Takže co vlastně vidíme? Vidíme tady vlastně, uh, vidíme tady nějaké informace využití toho serveru, uh, kde mi tady vlastně z toho collect uh, tool přes ten logstash tak mi se lítají informace o tom, jak to, o, jo, no, to jede automaticky, tak se to skrývá. Takže mi se vědou informace o tom, prostě, kolik je prostoru na disku, jak aktuální vypadá CPU a podobně. A zároveň jsem, mám tady vlastně jakoby uh, druhý pohled, když to řeknu tak jednoduše, tak uh, tady mám pohled o tom, jak ty testy jakoby probíhají. Takže mám tady nějakou informaci o uh, o jak chyby nastala, eh, o tom, že eh, v tom harnessu já dělím ty test case na stepy a kontexty kvůli ty znovu použitelnosti a hraditelnosti. Takže jako by se jedná o test step, trval nic a jeho state je prostě fail. A, a tak, nějaký byl tady. A když se podíváme nějaký, to nevím proč, no. Hmm to a nás. Jo? A třeba je vlastně? Open. Tak tady mám zároveň session ID, těch, kteří prošli. A já si můžu vlastně díky tomu session vlastně ID vyskládat celý ten průběh toho testu vlastně, jak to probíhal. A je to dobrý k tomu, že já třeba nemám žádný test management tool, kde bych měl prostě uvedený ten test case a staral se o to. A ten tak, co jste tam viděli pomocí kterého, pomocí kterého jsem to spustil, tak bude vlastně jakoby uveden jakoby v kybaně a já vlastně jakoby uvidím pomocí jakoby nějakého grafu rozpadu, kudy ty testy nejčastěji schodí a kudy, jak, jak to mám opravdu skutečně jako pokrytý. A to je všechno, co se ještě všechno dělá. A dobrou věcí je, že já si můžu uh, v tomhle session ID, uh, eh, díky tomu session ID ukázat, který step jak dlouho trval. Takže já si to session ID vezmu a udělám si nějakou vizualizaci dělám si nějaký třeba graf, se pouštím hodně na ten let. Vůbec, vůbec jsem to dnes, neskoušel. Test report. Test report. Takže. Slyším. Cože? Umí oči? Jo, super. A dám si vlastně to jako počty a rozdělím si to <clears throat> terms by by um, Max. Relation Tady nás prostě jakoby vidím, ehm, že u toho test caseu, který vlastně jako proběh, tak to mám seřazený, že tenhle ten step eh, trval nejdíl. To znamená kliknutí na tlačítko vyhledat, a Na tom Amazonu, já jsem vám ten teda test case neudělal, neukázal, jak to funguje, jakoby, eh, jak to vlastně vypadá. Je to o tom, že jdu na Amazon a tam je vyhledávací pole, tam zadám knížku, že chci nám hledat, vyjede mi seznám a chci jakoby, otevřu si její detail a koupit, to je celý. Takže pomocí tohohle toho já můžu vlastně, když se v tom pořádně jako povrtá, tak si vlastně i ten test case, prostě jaký výkon je, co mu prostě jakoby nejvíc trvá. Což je jakoby fajn jakoby zjištění. Zároveň vlastně, já se tady můžu podívat, já se tady můžu podívat uh, do, do grafany, která je vlastně jakoby součástí taky ta definice. A uh, eh, posledních 30 minut, tady prostě jako vidím celkový, celkovou rampu a rampu per kontejner. A když si to prostě otevřu, tak tady prostě vidím, ještě tady jsou prostě footage, již uh, eh, hešené, jsou tady prostě ještě ty názvy, to není hotový. Ale podle, jako já se podívám na, já se podívám na, počkejte zase, Jo, já jsem v tom běžícím kontejneru. Hmm. A tady mám vlastně ty kontejner IEO a mám tady třeba 0 FF, tak já se podívám do tohohle seznamu A0FF, je modrý. Takže během toho testu, jak jsem ho dvakrát zkusil, tak prostě jako vidím uh, ten modrý, kolik prostě aktuálně žežral, že, že, že prostě jakoby si sebral prostě nějaký 324 mega dájem. Teď je to oranžový a teďka bych, teďka když si spojím ty informace s Kibanou a vidím jednotlivé ty kroky, jak procházely, a podívám se i do logu toho běžícího nodu, tak si to můžu přesně jakoby spojit, že co se přesně dělo v tuhle chvíli, v tom steku. Tak, super. Druhý Ano teda udělá lidi že ten step, žere strašnou sranky, a teda další jakoby pro jako v procesu. A to znamená to, jestli teda pořídíš lepší instalací servera, nebo zkusíš pátra, tak tu funkci, prostě no. optimalizovat nějak víc, nebo rozložit nebo vlastně- tak ty chceš vlastně jakoby zjistit, jestli ten požadovaný vlastně test case a ta test site, a jestli vůbec jakoby je schopná projít. Jestli třeba nepadá na tom, prostě jako tam je dost prostor na tom. Tenhle se tam potom jenom uvěření si vůbec ty test case jde dělat, jo? ano, ano. Jo, protože jakoby nechci zase narazit na to, že nefungují nám testy, padají uh, náhodně. Teď padají, teď nepadají, jo, děje se to vždycky, děje se to vždycky kolem oběda, jo, a takhle. Takže já chci hlavně jakoby vědět o tom, že ten stack, kde se ty testy spouštějí, takže je úplně jakoby v pohodě. Protože to jsou testy testovací stacku, dá No, jasně. <laughs> A jako je, ano, pokud bych, pokud... Uh, Pro konkrétní aplikaci. Ano, ano. Pokud mám prostě nějaký, nějaký že? Ještě no. Spíš monitoring, jako, že ten stack se monitoruje, nehledá se paměti, když jako prostě... No. A pokud jakoby zjistím, jako, že to prostě jako nejde, tak jako dám info prostě vej, že jo, že takovýhle jsem naměřil výsledky, chcete použít tyhle testy a prostě jakoby úplně optimálně to nedává, Že se se nějak chová, pokud to trošku přeholím, že jo, a to hnedka prostě v těch výsledcích prostě jako vidím. Takže buď optimalizovat test, nebo zvolit, zvolit jinou technologii, nebo prostě nakoupit žádnou. Ale jako vím, že test case jako takový je v pohodě, jen prostě to prostředí, kde to má běžet, takže to nedává. Dobrá otázka, pojď si bude něco. to byla druhá taková otázka. Ještě druhá taška. Cože? Druhá taška, že? Jo, taška, tak, sudo do Close, uh, eh, si eh, název toho kontejneru. Prostě vidím, co... Jo, já jsem tomu trošku... Nevadí. No, to je, to jo, nějaký den už tam bude. Jo, tak se to přerolává na, na zpátek. A... <laughs> no, super. Jo, a mým jako dalším krokem bude vlastně tyhle ty logie všechny prostě házet do kibany, respektive do elastiku, abych já měl prostě přehled o tom, co se v těch kontejnerech prostě jako děje. Máte tomu někdo nějakou otázku? Já si zeptat, jako, jakým způsobem se pak využije toho testování, eh, když bylo řečeno, že ty Docker image jsou jakoby pro Linuxový prohlížeče. Eh, dost, dost uživatelů je právě v Windowsích a rozdílnost mezi chováním jakoby v rámci architektury může být poměrně jako velká, takže jenom, jenom jako Docker pod Windowsem samozřejmě bude v dohlednu možná. Eh, tohoto použití na Windowsech samozřejmě hmm. bude možná použitelný. No. Hmm. Jestli to takhle stačí, jako jestli, jako, jestliže, no, jestli to je otestování těma Linuxovými prohlížečemi, že tak řeknu, Uh, jestli, jestli prostě to je dostačující pro ty... Ale záleží prostě, jakoby, co v dané verzi je. to je úplně nemám zmapovaný. A standardně jako, jako se, když se na to zeptám a chci prostě vědět od eh, managementu prostě jako risky, do čeho chtějí jít a do, do čeho ne, tak jako jo, jako to je jedno, hlavně aby to byla, byla daná verze. Protože se podíváme na to vlastně, z čeho se skládá jako by ten browser, tak tam jako hlavní rozdíl vidíme na tom, že když se spustí prohlížeč, tak se bude nějaký knihovny s operačním systémem, na který je spuštěný. Jo? A na tom to jako celý záleží. Takže mm, prvně se může začít s tím, co vlastně mají, a pak se může rozšiřovat. Pokud dojde k tomu opravdu rozšiřování v konkrétní verzi, tak uh, nahodím vlastně adaptér pro Labs nebo Browser Stack, který umožňuje testování i za VPN, za uh, systém, který jsou za VPN, a definuje se na jejich cloudu, co přesně browser, jaký přesně browser anebo operační systém při tom testování má být využitý. Hmm. Jo, prostě jako Windowsácký verze tam nespustím, prostě. Jo, ale něko, spíš to jako by lidi nezajímalo, to už je poměrně hardcoreová záležitost, pokud už jako někdo vyžaduje přímo jako Explorer, Chrome, který běží prostě na Windowsech a tak. Jakoby. Zažil, zažil jsem prostředí nějakých aplikací, které prostě vyžadovali eh, IE6 a prostě... jo, no, Česká pojišťovna. Prostě Příšernost jako. Česká prostě pojišťovna. Jedno tam Dělo se to. Takže jako ano jo, případy jsou, jako, jo, ale... Ale tak tam nejde jenom o to, vyžadování toho pro rodiče jako takového, ale tam bylo to, že i se operační systéma se eh, liší, jak je to zobrazování, jak funguje JavaScript, jak rychle je ten JavaScript a tady to. A na to, to že to nezajímá, se způsobem jakoby, eh, jakoby hezký ten test v tomto případě, že se automaticky proběhne přes ten Docker, ale způsobem to, že je to nezajímá, tak aspoň nějaký test by se stejně musíte dělat i na Windowsech, ne? Proto to nestačí přece používat jenom ten Docker na ty Linuxy. A No, tady se o tom, jaký chtějí mít prostě jakoby k dispozici. Pokud nechtějí mít Windowsácký stroje, ale chtějí mít prostě něco v nějakým, nějakým cloudu, tak se tam dej a ten test tam prostě jakoby spustí, že? To znamená, je standardní nějaký poměr, že se jede prostě nějaká zátěž v nějakým gridu a je, nějaká jedna, dvě instance se spustí, spustí třeba přes browser stack. Je prostě zase Windowsácký prostředí. Málo kdo dneska chce jít prostě do nějakých Windowsáckých strojů, protože si je Prostě na to řešit ty, eh, ty farmy prostě tak čistě teoreticky by to šlo, že bych no. tam ten stroj a prostě pustil bych si tam ten explorer s tím neinstalovaným straným drivem a napojil bych tam ten straný map a šlo by to. No. Ale prostě nebylo by to už celý blok, už by to bylo trošku jinak. Ono to není asi problém. A zase, jakoby, pokud mám nějaký stroj, pokud, eh, na který spouštím testy, tak jakoby tady mám třeba do krku, protože si to ladím a teďka vyhazuju ty verze. Jo, ale jakoby úplně tam, kde tu věc jakoby nastavím, tam úplně nevidím zase důvod vůbec ten dokrk vůbec jakoby dávat. To znamená, pokud mám windowsácký stroj, dám se tam prostě verzi Chromu, která se třeba čtvrt roku nebo půl roku nezmění, to sami Exploreru a podobně, tak no, ale to tam, tam speciálně mi šlo teda o ten Explorer, že, jo? ten jinde nespustil, prostě takže jakoby, když bych potřeboval Explorer, hmm. takže by to třeba byla zvuka cesta. Ne? Jo, taky. Chci se zeptat to, eh, to řešení, kdy ty testy se posílají do Elastiku, tak eh, to řešení jakoby je taky nějaký dokr postavený, nebo, nebo to je prostě jenom to byla nějaká adresa někde, někde venku. To, to, to je vlastně jakoby druhý stroj, který, protože vlastně já jsem měl první VPS a tam jsem způsobil zátěž, tak už jsem se nedostal ani na výsledky, protože jsem to kompletně vyholil. Takže mám dvě dva stroje, který jeden je ještě slabonukej, ten elastik, která mu občas jakoby dává, protože to je jako napsaný v Java a ten Java Heap občas při nějakých dalších jakoby, dotazech eh, na delší jako časový období, tak tomu docela dává záhod, ale je to prostě na dalším stroji aby když tenhle prostě pustím smart meter nebo to prostě nějakýkoliv jiným způsobem zavolím, ať mám prostě k dispozici poslední známý výsledky prostě, dokud ten stroj ještě žije. Prostě. A jakým způsobem z toho elastiku třeba promazáváš jakoby ten obsah, který tě třeba v těch historicky už nezajímal? Prostě jako elast, mm. elastik indexuje, že jo, mm. per den, že jo, nebo... No, per den. A tak jakoby eh, to programováš nějak ručně, nebo to máš nějaký nástroj? No, tohle jsem ještě neřešil, to je jako Protože se prostě- to ještě prostě, prostě... jsem to ještě nevěděl. No ne, jde o to, že, jde o to, že Elastic, když, má, jakoby, když indexuje všechny ty mm. indexy, které tam máš, tak to se zažírá paměť. Že? Mm. Když se ty indexy třeba jenom povypínají, jenom se klousnou, že tam jsou uložený, ale jako než mm. Elastic si je neprochází a neindexuje si je, tak jakože se tím nás jako ušetří třeba jakoby, eh, jo, jo, jo. zdroje toho, toho, toho slaboučkého stroje. Jasně, souhlasím s tebou. Nicméně eh, třeba, když si dělají pertesty, tak eh, chtějí vědět prostě jakoby vedení, jak vypadaly výsledky třeba i minulý rok. Takže já si nemyslím, že ty výsledky budeme jakoby třeba i historicky, třeba minimálně u nás jako držet dlouho, protože díky Kybaně, ona má takovou, jakoby, já Kibanu jako takovou jako moc jakoby rád nemám, protože jakoby, neumí to, co bych si představoval a vyžírá, ale jakoby pro ten surový náhod do toho lovu je to prostě perfektní předchozí verzi, ta byla jako blízko, blízko Satelitková, Jo, jo, to je taková černo, černější verze. A jakoby, má to, to nějak porovnat tyhle dvě verze? Tam byla chytřejší. Ta starší chytřejší? No, že no, výrazně. Je tam třeba jako geografické informace, tam se to používáme docela často, tak no. tam, tam je velký problém, že tady prostě v 400 to nejde. Neexistuje. No mi prostě jakoby nejvíc jakoby štve, že musím lidem vysvětlovat, že zelená znamená, že to neprošlo, modrá jako, že to prošlo. Jo. On ty barvy určuje sám, že jo, jakoby. Když tam těch hodnot je 10, tak tam nasází jakoby, se dá nějak Ale já na tom se používám tu grafanu, protože ona mi umožňuje třeba, že mám dashboard, běží mi monitor, tak tam mám vlastně přehled jakoby z více indexů. Jak jsou testovacího nástroje, jak i z toho, co se děje na serveru. To nevím, jestli to by to No nevím, ale na druhou stranu jako máš relativně omezenou množinu těch informací v tom indexu a napsat si no. nějakou malou aplikaci, která ti to bude zobrazovat prostě a nebudeš potřebovat banu a grafanu, tak to už je taky jako otázka, že jo, na pár dní. No, ale když, když tam dojde k chybě, no, tak potom vývojářům nebo prostě kdo to potom řeší, tak jim stačí to nastane jako hmm. výpis té kybany, anebo jako tam ještě bokem děláte, že jsem, to myslím, Selenium umí, ne? že dělat screeny nebo možná i video z toho. Hm? Screeny. screeny. Jako v základu, jakoby, uh, uh, třeba jako vždycky kvátými si hledají, hledají prostě nějaké dashboardy, s tím, jak ty testy procházejí. Protože přes den třeba běží smouky, které prostě ťukají do hlavních funkcí, jestli vůbec ta produkce, jestli vůbec třeba živ, na živu prostě vůbec třeba přihláší. A pak tam běží prostě nějaké regrese. Bývá, že průběžně prostě přes den prostě něco prostě dělají, takže tam prostě běží regrese. A to samý load a perf testy, které taky můžou běžet třeba retesty můžou běžet dvakrát denně a podobně. Takže jsem v kráčku se zpravidla furt něco jakoby děje. Takže jakoby ten dashboard, eh, eh, já ho mám třeba jakoby live, já třeba ladím prostě ten kontejner s tím chromem, co jsem ladil. A, a zjistil jsem, ale jsem prostě učený live, abych prostě jakoby viděl, když jsem si hrál PS4, tak jsem koukal prostě, jak to pomaličky prostě jakoby kleplo hru. A je to prostě superová věc, ale jako mi nestačí to, že jo. Prostě ještě potřeba prostě OTML a image. To je prostě jedna věc, kterou, kterou veme třeba do s protože tam je dobrý, že si můžu prostě jakoby nastavit, že prostě obrázek, který je starší prostě dva měsíce, takže to má automaticky smazat. A na notifikace jako rozhodně jako zase Slack. To do tohohle vlastně jako vychystám i adaptér vlastně jako defaultní. Protože, nevím, zajímá mě prostě produkt A, produkt B, připojím se do šenu produktu A a krom toho prostě nějakých stavových informací, tak tam vidím, že i prostě něco prošlo, neprošlo. Influx data má teď jako docela pěkný PMS, tak eh, na to, že to umí automaticky. Je tam grafana jako použitá jako na zobrazování grafů, mm. samozřejmě jako timelapse to tomu právě jako není, eh, nehneme ta, ta aplikace, která to dělá, ale eh, je to, je, je to taky součástí toho Jo. A mají to jako všechno spojené dohromady, taky přes dopy a tak dále, to je docela hezký udělání. Mm. Prostě na takový to snímání systémových metek a potom jako notifikaci v případě problémů, tak jako úplně si bylo udělání. Mm. No, já bych asi dělal, tlačí nás čas, eh, já bych chtěl ještě asi ukázat, uh, perf test vlastně toho steku, kdy si vlastně jakoby zjistím, uh, jaký to má, jaký to má jakoby, uh, výkon. A nicméně jsme na nějaký vikině, že, eh, nějaký vikině, jsme na nějaký wi takže jako samozřejmě ty výsledky jsou jen prostě ukázkový, není to nic, podle čeho by se šlo držet. A doporučuji ohledně, pokud chcete uh, začít vlastně jakoby testovat uh, výkon vlastně vašich aplikací, tak doporučuji prostě Smart Meter, mám to hodně jako projitý a mají to buď jako fakt dobře zvládnutý. A hlavně jako třeba, když nahlásím nějaký debug prostě na nějaký serveru, prostě forum, tak to trvá a trvá. A tady se prostě kluci snaží a třeba já za něma chodím, ale s tím Smart Meterem, mám vlastně nějaký test case a dělají mi třeba koutový vývoj, tak, takže jakoby hodně se snaží a je super, že tady je český partner prostě s takovýmhle toolem prostě o pár bloků dál prostě v Praze. To je prostě jako super. No a teď je nějaká malá ukázka, jak ten smart meter funguje. Tak, já jsem se ho spustil. A v základu já můžu nahrávat test, se měl menší Já se dám prostě editovat scénář. Já byl znám se prostě Jamie, který tak to prostě uvidí rozdíl na plných pohled, že se to stalo třeba zvětší. A to jsou jako fakt jako malý věci, ale hodně užitečný. Tak. Já určitě to znajdu ten správný scénář. Snad to bude ono. Takže já se ptám prostě uh, nějakého mého gridu, na tom, na tom perfu, vlastně, jak jsem tam zkusil ten, ten Firefox, tak tam vidím vlastně nějakou uh, instanci. Stranu nemůžu ovládat přes REST API, že jo. Takže prostě první request je, že uh, si vůbec vytvořím browser, instanci toho browseru. A akceptuji prostě, že se mi prostě něco vrátilo, to znamená dvoustovka, uh, eh, prostě session ID, název browseru a nějaký session, uh, session ID. Jo. Druhý krok je uh, navigate Amazon page a session ID acceptuju to, že vlastně v tom responsu se mi vrátil session ID, že to není mrtvý. Pak si zjistím jakoby název titulku a pak smažu uh, instanci browseru. Tak, uh, workload model, který říká, že prostě jakoby maximální zatížení bude uh, nějakých 6, nějakých 5 VUček a celý test proběhne jednu minutu a takovýhle vlastně bude náběh. Perfekt možná někdy příště, ale to velice zajímavý téma. Takže já vzhledem tomu, že mám zase mrňavý okno, tak tady kliknu na takovou červenou šipku, která v G-metru není, ale Smart Metru jo, a ona vpustí takovou jejich nástavbu pravou. Tak, protože mám jednu instanci u sebe, tak uh, eh, mám jenom jeden generátor zátěže, kde zrovna vidím prostě informace o tom generátoru. A za chvilku vlastně a mě chodí agregované jakoby, informace o slov agregátoru, jak ty výsledky jakoby, vypadají. Tak šup, šup. Strašně mám, nevadí, já to rozšířím. Tak, necháme to dojet. Tady nám cítíme, že se prostě něco vypisuje. A první vlastně jakoby krok byl otevření, uh, eh, otevření vůbec toho inst zavolání instance toho brousu, no, otevření toho brousu. To mi v prvním kroku, v prvním test caseu trvalo nějakých prostě 7, 7, uh, 7 sekund. Druhý krok bylo Navigate Amazon. To mi trvalo daleko méně, už skoro vůbec nic. Třetí krok prostě byl získání titulku, takže prostě jako vidím další puntík, mám získání titulku, jakkoliv mi prostě jako vytrval. A přitom jsem měl jako ještě vlastně uh, dvě, bylo jen při dvou vláknech a tady na tom fě, uh, světle modrým vidím uh, ten příkaz, za dlouho jsem se prostě vykonal uzavření té jedné instance. Takže takhle jsem se vlastně jako poslal paralelně v úvozovkách pět testů vlastně na ten Amazon title, title vlastně. A tady vidím prostě nějaké hodnoty, které v tuhle chvíli vůbec nejsou vypovídající, protože nejsem v nějakém test prostředí. Tam vlastně, jak jsem ukazoval ten docker eh, Jamie tak to musel jsem udělat pro Smart Meter, bude to neoficiální, ale nasadím se to přímo prostě na ten, eh, na ten stroj, kde mám celý ten stack a to zkouším jenom z toho. Kluci mají zpracovaný to, že když ten test doběhne, stačí bouknout tohle tlačítka a oni uh, dělají takovou věc. Po skončení testu se dělá, se zabaluje tzv. testle, to znamená veškeré informace o tom proběhném testu by se měly někde uchovat. Uh, při zmášnutí toho tlačítka s těmi barevnými grafy, tak se vytvořilo repozit, kde jsou víc veškeré informace z toho perf testu, které já se můžu rozbalit nebo někomu poslat tak. Krom toho, uh, nám vlastně připravili i takovýhle krásný prostě jako přehled, kde prostě vidím, jednotlivé ty kroky, jak dlouho trvaly a kolik měly prostě jakoby chyb na sobě, nějaký respons status quo A tady vidím vlastně, jak já mám strašně malý monitor, <laughs> respektive se mi to zobrazuje, ale tady prostě vidím mm, graf, jak to celý probíhalo. To znamená, a, pro, nějaká propustnost, kolikrát, kolik by to stihl ten server vyřídit, response kody, uh, response, response IO time, prostě tak, jak jste to viděli v tom live, že jo? Jak jednotlivý ty stepy se prostě jakoby vyřizovaly a rostlo. Uh, vlákna vlastně, jaká byla vlastně zátěž, v kolik hodin byla prostě jaká zátěž v tom test caseu. No, počet transakcí byla vždycky jedna. Tady jsou vlastně jakoby už agregace. Agregace celého jakoby toho, ty test site. Mě nezajímá to. Jo, tam chci vidět prostě jakoby percentil, responsivní percentil percentilu pro každý vlastně ten krok, jak v tom, jak, jak se vlastně jako vyvíjel. To mám tady teďka schovaný ten 90% percentil. No a tady zase agregovaný. je víceméně na tom agregovaném percentu vidím, že těch 90, co jsem, čeho jsem schopen jako víceméně dosáhnout. Máte k tomu nějaké otázky? Slíbil jsem, že ještě něco ukážu. Kromě toho lencečka. mám. Tak, okay. A někdo ještě nějaké otázky? Co? Máš nějaké zkušenosti s grapplingem? To nemám. Nepoužíváš grappling? Vůbec nic. Ani na HPčko, nic takového. Hmm. Ano, že to je jako hmm, třeba na JVTru eh, mě vadí, že jako, eh, se k tomu nemůžeš chovat jako, jako grapplingu, eh, napíšeš test, tak je to v podstatě nějaký jako, po ve skale, ale je to v zásadě normálně verzovat, tam dobrý, že se tam může dělat nějaký třeba abstrakce, protože to je normálně programovací jako jazyk. Hmm. Můžeš eh, jako, si tam jako třeba templateovat nějaký requesty, když řeknu, že máš nějaký jako JSONové request do, aplikativní, do aplikace nějaké, které má jako stejnou formu, nebo chceš parametrizovat různě, jo, tak jako, tohle se třeba v tom může úředníku dělá dobře, když jsem to pokoušel jako dělat a trošku jako tomu dát nějakou jako kulturu takovou, abych jako tomu integrovat zároveň s tím, s softwarem, který testuju. A... Hmm. Dobrý, no, jenom mě zajímalo to, jestli s tím nemáš zkušenost, nebo jaký na to máš názor. To právě jako nemám, tomu jsem se vůbec nedostal, protože jsem se chtěl věnovat hodně tomu JMeter, hlavně k podporu vlastně jakoby i nástrojů, který ten JMeter jako podporují a k širší komunitě. Hmm. Takže jestli nemáte nějaké otázky, tak je to za všechno. Ale tohle je to poměrně jakoby složitý téma. Myslím, že jedna otázka úplně nefungovala. A kdybyste měli nějaký dotaz, tak mi určitě nemáte kontaktovat, zeptat se, zavolat, cokoliv. Takže díky a děkuji za vaši pozornost.